Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben à bir dakika reaction. Aujourd'hui, on va réagir à la chanson d'Alame. Pour ceux qui ne connaissent pas Alame, Alame de son vrai nom, Anza Rose, c'est rappeur, compositeur et animateur turc né le 27 juillet 1987. C'est un type que je ne connaissais pas avant. Je l'ai connu il y a de trois jours. C'est pourquoi aujourd'hui, on va réagir à une de ses chansons qui est sortie il y a trois ans. Ça s'intitule Bir Dakik. Du coup, commençons cette vidéo. L'instrumental, c'est comme dans le film d'horreur et tout, au début ki geriye bakmaz silah Buradaki yalanlar hiç olmaz Deneme lafta bana söz ver Çiz planla ve de Yine çok zor inanma ömür Toplamda bir dakika si j'écoute bien, vous écoutez l'instrumental. Il y a une chanson turque qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça a presque les mêmes, les mêmes rythmes en fait. Ça a presque les mêmes rythmes. silah Buradaki yalanlar çoğalmaz Deneme laf da bana söz ver sonra kaçma Çiz planla ve ben de sev yine çok zor inanma Ömür toplamda bir dakika Hay Mike rap beyin olarak wow. adını saymayı Payıp ediyorsa bana bırak wow. ayılayım biri gibi Wow wow wow wow wow Ça c'est ça c'est un autre jazz Ça c'est un autre jazz C'est pourquoi je kiffe les Turcs C'est pourquoi je kiffe les Turcs Ils ont un rap il y a trois ans tout le monde faisait presque pareil Mais eux aussi ils sont forts Yaki Eminem qui était fort, mais lui aussi, je pense qu'il kick sa mère. Il kick sa mère. Gün yüzüne çıkarayım mayın arayışında değilim para aman ayı bir fikirlere günah keçisi benim alayı Bana hak olarak görür ölümüne falakayı Bayım zenginlikten kör olup ayıyla balayı Çocuk ölümüne evet deyip sever o parayı Müzik kariyerinizü bari wow. çarpma Dünümün hazinesi gelir Wow Wow Vous avez vu les dollars en l'air et tout J'ai kiffé cet effet Les mecs qui a fait ces clips c'est un bon C'est un bon même si les clips genre Même si l'équipe n'est pas très ouf. Mais c'est top. Cekte barikatlar Dilimin latifesi paralı kör eder o mahallenin çocuğunun ciğerini barikatla Gemide tüm mahalle var adebe yedi kaptan Hele bir de fukaraysan ıssız aptal Batarya'dan aşağı hip diye bir atla Karaya demir atan Angola Sakson Vatikan üretimi cinayete bak bir uyu Fikir olarak Wow Il a un flow de malade Il a un flow Non Ce mec aussi là le souffle Il rap rapidement Gelecek nesil için ama böceklerinin düşünsel olarak metamorfozuyum Pişirileme yanar şapis elegansa buyur Arsa kuyu dolu Mars'a yolu açan bilim adamı gibiyim Homo sapien seylozuyum Evreni gündemi mahallemin gettosuyum Yaşlanmanın götürülerini tattım sevgim pek de soyut Son savaşta can veren annenin en sinirli çocuğuyum Halkımı doyur asabiyetimin nedeni Wow wow wow wow. Ce mec, il rappe. Je ne sais pas, il rappe bien. Il a un flow des malades. Il a un flow des, dingues. Il a, il a les souffles en fait. C'est ça même sa force. Git geriye bakma silahlıdaki yalanlar çokmaz Sağ kanattan gelir yaz çiz planla ve de sevgine çok zor inanma ömür toplamda bir dakika Dur git geriye bakma silahlıdaki yalan sonra kaçma derler Sağ kanattan gelir yaz çiz planla ve de sevgine çok zor inanma ömür toplamda bir dakika Risk What? Bu da övmüş hedefi. Vous avez vu comment il a disparu. Il vient de disparaître très, très, très, très bien. Ce mec, le mec qui a fait les clips, hein, il est top. Il est grave, grave, grave, grave chaud. Il est grave chaud. Pis topistik, kelimelerin festir tutun istatistik Bedeni iyi düşünceler kötünün misli Tiz sesine gömülür ölümün ümesi Siz söz konusu değil acemi resmi Yalan hayat kadınının son sigarasının o dumanına eştir eh, Bu diyarda meleklerin eh, içesi var Eline düşerse bırakma oh. içeri al İnisiyatif No, no, no ce mec, il a un flow. <laughs> Ce mec, je ne le connaissais pas avant. Quand je l'ai écouté dans ma dernière vidéo, je me suis dit non. J'ai pas écouté en fait. J'ai pas écouté ce mec. J'ai pas écouté ce mec. Je suis allé écouter, mais je ne suis pas déçu en fait. Je suis grave à fond sur ses sons. Il rappe rapidement, il a les soufflets, il a, il a presque tout, il a des qualités için daha nice sınav içerik asaletini bozar ise kına Birine mal pıncını çıkar iki defa dedik anlamadın o sıra Kafanda laf anlat anlatma dilinden ama bunun adına demek ki daha hiç plan Sakit ekiledi takibetim o abileri doları elinde argo Bir kaşık şarbon bir kaçılı jargon akıla takarak ipini koparan laf yok Filmini yarıda kes okula git hadi düşüncelerini çıkar elini bir masaya koy No no no no no no no frère no frère no frère il a du potentiel ce mec il a du potentiel Il a du potentiel, frère. Malgré qu'il a commencé le rap il y a très très longtemps et que moi je ne les connaissais pas. Mais là, je suis à fond sur ses sons, frère. Je suis à fond sur ses fonds et sur ses sons. Il assure, il assure, il donne quelque chose de top, top, top, frère. Top, top, top, top, des top. yarayana kural Yüreğinin derinliğine öfke ve utanç Sonuç bir bakıma günah çıkardın ifadesi bu an Konuş susabileceğin ucu demir at Var olabilmenin yolu hadika seçimini yap Hayatına senden başka yok kral Git geriye bakma silah aklındaki yalanlar Şüphem sağ kanattan gelir Yaz çiz planla ve dese Yine çok zor inanma ömür Toplamda bir dakika Dön git geriye bağlanlar Hiç olmaz deneme lafta bana söz Ver sonra kaçma Derler sağ kanattan gelir Yaz Wait, wait, wait, wait, wait. Il est chaud. Il est chaud, ce mec, c'est mec, il est chaud. Il est grave, grave, grave chaud. Il est chaud, il rappe bien. Il a le flow, il a les souffles, tout ce qu'un rappeur a. Je ne dis pas qu'il est complet, il est très complet. Je le connais à peine, j'ai pas encore écouté 10 sons de lui. J'ai déjà écouté ces 3 quatre chansons. Mais les quatre chansons, j'ai kiffé en fait. Donc du coup, il a du potentiel quoi. Il a du potentiel, c'est quelqu'un à suivre, il a du talent et tout. Parce que pour être rappeur, compositeur et animateur, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile, frère. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, Isiris Offset. Je vous dis, Guru see you,